Dobré ráno, jsme opět zpátky. You know, I do not believe anybody can be a true hero of faith. Nevěřím tomu, že někdo může být skutečným hrdinou víry, pokud není hluboko ve svém srdci přesvědčen o boží dobrotě. I remember in the maybe early when we were uh, Vzpomínám si, jak jsme na počátku 90. let učili mladé lidi horlivě následovat Ježíše. A začal jsem vyučovat sérii o víře. A jedna z těch částí měla název Víra rovná se vztah. Přemýšlejte o tom. Důvěřovat nějakému člověku můžete jen tehdy, když jste přesvědčeni o jeho dobrotě. Pokud si nejste jistí tím, že daná osoba má ve svém mysli a ve svém srdci dobré myšlenky vůči vám, Nebudete jí skutečně důvěřovat. Vzadu ve vaší mysli bude stále otázka, a co kdyby, a co kdyby. I think that the phrase that people have said more to me than any other phrase in the last five years. Je jedna fráze, kterou mi lidé opakovali více než kteroukoliv jinou během posledních pěti let. Zní zhruba takto, i když použili různá slova. Reinharde, od chvíle, co jsem pochopil novou smlouvu, dokonané dílo kříže a to, jak Bůh dobrý je, Yeah. My Stal se pro mě život lehký a snadný. Pak ale přijdou náboženští lidé s argumentem, ale křesťanský život by neměl být tak snadný. Máme uchopit svůj kříž. <laughs> Proč tedy Ježíš řekl, aby každý, kdo je obtížen břemeny, přišel k němu, protože jeho břemeno je lehké a jeho, jeho netíží? Jesus. Why didn't you tell Jesus, hey Jesus, you're not supposed to say that Christian life is not supposed to be easy and light. Proč tedy za ním nezajdete a neřeknete mu, Ježíš, neměl jsi to říkat, křesťanský život by neměl být lehký a snadný. Má být těžký, bolestivý a komplikovaný a každý den bychom měli umírat na kříži. Poslouchejte. You're not supposed to live the crucified life, you're supposed to live the resurrected life. Prostě Nemáte žít ukřižovaným životem, máte žít vzkříšeným životem. Very sad when Christian make the cross the entry salt and not the resurrection and the ascension. Je smutné, že křesťané dělají z kříže ten konečný výsledek a neudělají podstatu ze vzkříšení. Can you You imagine if Jesus would would have have remained on the cross? had no no hope and no future. Dokážete si představit, že by Ježíš zůstal na kříži? Pak byste neměli naději ani budoucnost. So you're not supposed to live the life of the cross, you're supposed to live the ascended life of Christ. Nemáte žít životem kříže, ale vzkříšeným životem Krista. Byli jsme s ním ukřižováni, pohřbeni, vzkříšeni a poté vyvýšeni do nebeských oblastí. Nevěřím tomu, že někdo může žít úžasným životem víry, Dokud skutečným způsobem nepozná Boha. Vše, co můžeme od Boha přijmout, pochází z poznání Boha. Ne všechno, co nám Bůh může dát, jsme schopni od něj přijmout. To totiž závisí na tom, jak moc jej známe. Jedním z důvodů, proč život víry připadá křesťanům tak obtížný, je ten, even though those who've read every book of faith, studied every course of faith and are followers of Kenneth Hagin, who is now with Jesus, že i když přečetli každou knihu o víře a studovali každý kurz o víře a jsou následovníky Kenneta Hagina, který je nyní s Ježíšem, is because they have studied all the right words and techniques, but never have developed intimacy with Jesus. Nastudovali si všechna správná slova a správné techniky, ale nevytvořili si důvěrný vztah s Ježíšem. Souvisí to s mým úžasným setkáním s Bohem, kdy se mnou hovořil o žalmu 68. Jednoho dne jsem byl obtížen těžkým břemenem, které se jmenuje Brazilian Kids Care. I was overwhelmed by the financial responsibility to save all these children and pay all the bills. Dolehla na mě finanční odpovědnost za záchranu dětí a za zaplacení všech účtů. My focus was on the need of these poor hopeless children than on faith for God to provide. Byl jsem zaměřen na potřeby těch nebohých dětí místo toho, abych se soustředil na víru v Boha, který nás dokáže zaopatřit. And then one day God told me to study and meditate Jednoho dne mi Bůh řekl, abych studoval Žalm 68 a rozímal nad ním. A pak mou pozornost zaměřil na desátý verš. V angličtině čtu rád Bibli v překladu New King James Version. Prostě a v tom překladu je to vyjádřeno tak nádherně, že se to dotklo mého srdce it says that you, O God, provided from your goodness for the poor. Píše se tam, Bože, ve své dobrotě se postaral o chudého. NVI em português é bem essa tradução bem fiel. Olha que ela diz: E da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Mas vamos olhar para aquela Podívejme se do jiného překladu. Kde se píše, ve své laskavosti si zahrnul chudého hojností. Vzpomínám si, jak mi Bůh řekl, Reinharde, nikdy mi nedůvěřuji, že se o ty děti postarám jenom proto, že mají potřebu. Don't walk this complicated journey of faith. No Nekráčej po této komplikované cestě víry. Bůh řekl se mnou, nepohne potřeba těch dětí, se mnou pohne má dobrota. Pokud uvidíš děti, které potřebují oděv, jídlo a přístřeší, podívej se na mou dobrotu. A od té chvíle bylo snadné Bohu důvěřovat, že nám dá miliony. Víra je vztah. Věnujte čas poznávání jeho spíše než zjišťováním toho, co pro vás může udělat. A vaše cesta víry bude zábavná. Zítra budeme pokračovat.